अशी पंढरी पंढरी ग अशी पंढरी पंढरी ग विठुरायाची नगरी नगरी ग विठुरायाची नगरी नगरी ग असा गेलो मी पंढरी राग असा गेलो मी पंढरीला ग स्वारी विठू विटेवरी विटेवरी